मलेशिया हो या कतार इंडिया हो या चाइना हम जहाँ भी जाते हैं शेर बन के जीते हैं कभी बने नहीं सियार और तुम्हें अपना परिचय बता दूं I am belong to Nepal